It's time for a Martin Reviews cartoon, bitches. Itt áll a módja. E világ bejáratát egy halott edényével zárhatod be. Ugyanez a tárgy vonza az erőt a kapu túloldalán is. De jól vigyázz! Ha az ősi szellemek elfogadták első áldozatodat, egy újat akarnak, és akkor e világ megszűnik létezni.